В этом городе, как в казино Тут опили шика, поезд ошибок Он ставит все на зеро а Она ярче, чем все, кого знал Ее имя у всех на устах Она пахнет свободой, девушка Бонда гуляет глаза — это свет Дали комет, ее любовь — это миг Но как повторить его глаза — это свет Дали комет, ее любовь — это миг Но как повторить steps interpretar. повторить его глаза это свет Далеками ее любовь это миг Но как повторить